开始啊，OK，苹果，Apple，两个苹果，Apple。大家好，欢迎收看本期节目。拜登上台后，两岸局势依然在不断恶化。拜老爷子和特朗普本质上没什么区别，都一心想要借助台湾岛来对中国大陆进行全面打压。先是对台开展军售。 虽然卖过去的都是些老旧武器，但依然能够确保美台之间的亲密关系。接着又多次派出高官前往台湾，与台当局就两岸局势进行探讨。然而，这探讨来探讨去，最后除了让台独分子们增添了盲目的自信外，也没有起到任何作用。 美国的频频介入，实际上还是给台当局帮了倒忙。在过去的一周里，解放军频频派出战机进入台湾西南空域进行战巡，这也让台当局如临大敌，立马让自家战机紧急升空，对到访的解放军战机进行广播驱离。据台湾防务部门报道称，此次进入台湾西南空域的解放军军机，除了八架次歼十战斗机外，还有四架次歼十六战机。 据台湾当地媒体最新报道称，这十几架军机在台湾西南空域进行了高强度侦察活动，给台湾空军造成不小的压力。然而，即便如此，台湾当局依旧保持极度嚣张的态度，还甚至给解放军战机画了所谓的红线。红线全长三十海里，共分为三个部分，分别是监视区域、警戒区域以及最后的摧毁区域。 一旦解放军战机进入监视区域和警戒区域，那么台军部队将会开启防空导弹系统，对踏入红线的解放军战机进行全程锁定和监视，并对其进行所谓的广播驱离。而若是解放军进到最后的摧毁区，那么台军将会根据具体情况采取反制措施。 并随时保留开火的权利。据悉，台当局原先设定的空域警戒范围只有二十四海里，如今又再次往前推进六海里。想必学过地理的朋友都知道，一海里大概是一点八公里，三十海里就是五十公里。但一般来说，领海基线的距离都是十二海里，往外二十四海里是毗连区，而专属经济区则在两百海里的范围之内。 然而，台军这边却定了个三十海里的红线，这又是什么意思呢？其实说到底，这个所谓的红线，以及此前台军一直强调的海峡中线，根本就是不存在的。台湾本来就是中国的一部分，只是台独分子一直想要与我们划清界限，才来了这么一处。 之所以要弄三十海里，而不是更常见的二十四海里毗连区，又或者是十二海里领空，主要还是台军这边的防空能力确实不够。如果太近了，解放军这边给到的压力也很大，台军的防空导弹也无法及时到位。归根结底，台军还是怕了解放军，想要挑衅也只敢远远的隔空叫嚣。 然而，就在台湾当局高调宣布红线的存在后，解放军立马派出大量军机前往台湾西南空域进行战巡，其规模也再创今年新高。有军事专家分析，解放军此举是在给台独分子下最后通牒，并且推断，在未来几个月里，解放军军机前往台湾周边空域进行巡航的频率和规模都会不断增加，并且很有可能实现战巡常态化。在 专家们看来，解放军的绕台战巡行动已经做到了真正的围而不打，把台湾岛给包围起来。台当局就算想打也打不了，只要宣布开战，立马就会被解放军的战机全面封锁。台湾问题是中国实现民族复兴的关键，同时也是中美战略博弈的焦点。 中国崛起，两岸统一是一个无法绕开的话题。而美国想要阻止中国超越自己，就要千方百计地阻止中国收复台湾。所以，外界担心，随着中美之间的博弈日趋激烈，台湾将成为中美爆发冲突的一个爆点。 远在万里之遥的英国意识到这个问题的严重性，该国在决定派遣航母战斗群前往亚太刷存在感时，事先就放出消息，声称英国航母不会通过台湾海峡这片危险的海域，为的就是避免引火烧身。英国媒体还特意就台海问题提出它的危险性，试图给中美都画出一道警戒线。 英国《经济学人》杂志网站最新发表的封面文章认为，台湾是地球上最危险的地方。台海如果发生战争，将会是一场灾难。该报道还喊话中美，必须加倍努力来避免这种情况的发生。 《经济学人》杂志网站警告美国称，如果发生类似美国军舰停靠台湾港口的举动，看似在支持台当局，但实际上却是在将台海推向危险的境地。原因很简单，中国驻美大使馆去年就曾给美国发出类似的警告：，美国军舰停靠台湾港口之时，就是大陆武统台湾之日。 美国政客曾经试图鼓动特朗普政府公开向台湾派驻军舰，挑战中国大陆的战争底线。中国驻美大使馆发出上述警告，向美国展示中国为捍卫领土完整而不惜一战的决心。当时的特朗普政府虽然气焰嚣张，但面对中国所画下的红线，直到下台也始终没有压线。 拜登上台后，一些极端政客唯恐天下不乱，极力鼓动拜登政府对台战略清晰。但是，拜登多次重申“一中”政策，并继续保持对台的战略模糊政策。拜登此举就是不想给岛内发出过于明显的错误信息，以避免分裂势力拿着鸡毛当令箭，在台独问题上迈出更危险的步伐。 与中国相比，美国的综合国力和国际影响却在走下坡路。美国仅靠正常手段已经无法与中国展开竞争，所以只能采取极端手段与中国对抗。台湾问题已不只是美国遏制中国的一种手段，阻止中国统一已被美国视为保住其全球霸权的关键。 如果出现大陆对台动武，或者美国感觉到霸权地位保不住等情况时，台湾就将会成为地球上最危险的地方。 英国等欧洲老牌强国都在刻意避免被卷入其中，反而是日澳两国不断在台湾问题上与中国叫板，存心要扑向这个地球最危险的地方。事实上，美澳两国的当选者是时候应该好好拜读一下《经济学人》杂志网站的这篇文章。一旦中美因台湾问题爆发冲突，即便那些没有被卷入的国家，也都难免受到波及，更何况是削尖脑袋往火里。 跳的日澳有西方媒体做出统计，在过去的五年间，中国下水的主力舰艇和潜艇数量是美国部署在西太平洋的四到五倍。中国每年都增加上百架先进战机，以及大量的远程精确制导武器。 一旦台海爆发冲突，中国有能力让美国及日澳付出惨重代价。美军近期多次以台海局势为背景进行的兵棋推演结果，就已经告诉日澳，事实的确是这样。 美国近期积极拉拢日澳两国插手台海问题，就是因为心虚，才不得不抱团取暖对抗中国。中国统一的决心无可阻挡，不惜一战，不惜一切代价。不论是哪个国家插手台海局势的后果十分严重。好，本期节目就到这里，我们下期再见。